そして差しと呼ばれる女踊り阿包町の生と道を奏でる鳴り物をお楽しみいただきたいと思います今回こちら清瀬の祭りに初登場でございます徳島の人気連であるアホーレンさんと唯一の師弟関係を結んでいらっしゃいます江戸連の皆様です安藤ん用したそれではよろしいでしょうか江戸子連の安藤は それではご覧くださいこれが江戸っ子連です ございましたピアノ連長率いる江戸っ子園の皆様でした大きな拍手をお願いいたします今回清瀬の祭り初登場となりました江戸っ子連の皆様でしたどうもありがとうございました